उस आई जो उनकी सवारी आई जो उनकी देख के उन मैं हो गई वारी देख के उन say, I'm gonna